Vida Man ¡Listos! ¡Listos! ¡Vida Fuego! En el pasado el reto surgió. Tantos jugaron por el honor. Ganas y pierdes, victorias o desastres. Solo el mejor podrá ser. ¡Vida campeón! ¡Vida fuego! ¡Es Vamos a ganar, muy pronto caerás. tú te aclamas y lo puedes ver, tienes el poder. Listo, son posiciones, Pues las emociones, están por comenzar en vida más. La batalla comienza ya, es el momento del comienzo de vida más. Vida más. Vida man.